નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તમારું સ્વાગત છે અમારી આ વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના બજાર ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાના છીએ તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો તે પહેલાં જો ચેનલમાં નવા હોય ને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવ મળતા રહે તો ખેડૂત મિત્રો અત્યારે કપાસના ભાવની તેજી તરફ વળી ગયા છે ને ખાંડીના ભાવ બાણું હજાર રૂપિયાને પાર બોલાવવા લાગ્યા છે તેને આધારે આપણે ત્યાં ખેડૂતોને ખુલ્લી બજારમાં સારા કપાસના ભાવ પ્રતિ મણે પચીસોથી છવ્વીસો રૂપિયાને પાર મળી રહ્યા છે હજી કપાસના ભાવ કોઈ ઘટવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા ને આગામી સમયમાં પણ કપાસના ભાવ તેજી તરફ વળી જળવાઈ રહે તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે દરેક વર્ષો કરતા આ વર્ષે ખેડૂતોને તેના ભાવ ડબલ મળી રહ્યા છે કારણ કે ખેડૂતોએ ઘણો સમયથી તેમના સ્ટોક પર પકડ બનાવીને બેઠા હતા જેથી અત્યારે કપાસના ભાવ તેમને સારા મળવા પાત્ર થઈ રહ્યા છે જો આવા મોટા પ્રમાણમાં કપાસની અછત રહેશે તો તેમને હજી પણ કપાસમાં તેજી થાય ને પ્રતિ મણે સો થી ત્રણસો રૂપિયા વધીને કપાસનો ભાવ ત્રણ હજાર રૂપિયાને પાર પણ બોલાઈ શકે ચાલો જાણી લઈએ કે વિદેશી વાયદા મુજબ આપણે ત્યાં કપાસના ભાવ કેવા જોવા મળી શકે જેમ કે આપ સૌ જાણો છો કે અત્યારે અમેરિકા વાયદો એકસો પાંત્રીસની સેન્ટની આસપાસ બોલાવવા લાગ્યો છે તેના આધારે આપણે ત્યાં કપાસના ભાવ પ્રતિ મણે પચીસોથી ઉપર બોલાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે હજી જો પંદરક દિવસ આવા ને આવા વાયદા મજબૂત જોવા મળી શકે તો આગામી સમયમાં લાલ સોળ તેજીના સાથે પ્રતિ મણે કપાસના ભાવ ત્રણ હજાર રૂપિયા પણ બોલાઈ શકે ચાલો જાણી લઈએ કે આપણે ત્યાં વિદેશી વાયદા મુજબ કપાસના ભાવ કેવા માર્કેટ યાર્ડોમાં બોલાઈ શકે જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે પાલીતાણા સોળસોથી પચીસો વિજાપુર ઓગણીસો અગિયારથી પચીસો ને પચીસ બાબરા સોળસો ઓગણસિત્તેરથી પચીસો ને ત્રીસ કુકરવાડા સોળસો પચાસથી ચોવીસો ને પચાસ કડી અઢારસોથી ચોવીસો ને પંદર માણાવદર સોળસો પચીસથી ત્રેવીસો ને સિત્તેર ગઢડા સોળસો પંચોતેરથી ચોવીસો બગસરા સત્તરસોથી ચોવીસો ને પાંચ રૂપિયા સિદ્ધપુર સોળસોથી ત્રેવીસો ને અડતાલીસ ઉપલેટા સત્તરસો પચાસ થી ચોવીસો ને પંચાવન ઉનાવા એક હજારથી ચોવીસો ને અઠ્યાસી ગોંડલ ચૌદસો પચાસથી ચોવીસો ને છવ્વીસ રૂપિયા વિસનગર બારસો પચાસથી પચીસો ને અગિયાર કુકરવાડા ચૌદસો પચાસથી ત્રેવીસો ને બાણું ગોજારિયા બારસો થી ત્રેવીસો હિંમતનગર સોળસો એકવીસથી બાવીસો ને એંસી રૂપિયા સાવરકુંડલા પંદરસો એંશીથી ત્રેવીસો ને બાવન મહુવા તેરસોથી ત્રેવીસો જામજોધપુર સત્તરસો પચાસથી ત્રેવીસો ને સિત્તેર ભાવનગર અગિયારસો અગિયારથી બાવીસો ને ઓગણપચાસ રૂપિયા જેતપુર તેરસોથી પચીસો ને પચાસ ધોરાજી સોળસોથી ત્રેવીસો ને પિસ્તાલીસ વિંસ્યા બે હજારથી ત્રેવીસો ને પચાસ માણસા એક હજારથી ત્રેવીસો ને પાંત્રીસ રૂપિયા